davlatimiz tomonidan 2023 yilning insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili deya e'lon qilinishi mamlakatimizda inson qadri yuqori turishi va ta'lim sifatining eng muhim sohalaridan ekanligidan dalolatdir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning ta'lim sifatini oshirish yangi O'zbekiston taraqqiyotining yagona to'g'ri yo'li deya ta'kidlagani esa buning yorqin isboti desak mubolag'a bo'lmaydi. Ma'lumki, sifatli ta'limni shakllantirish uchun e'tiborni faqat maktab, kollej yoxud oliy ta'lim muassasalariga qaratish bilan cheklanib qolmasligimiz kerak. Bolalarning dastlabki bilim va ko'nikmalarni olishi, atrofni tushunib qilib anglashda avvalo maktabgacha ta'lim tashkilotlarining o'rni beqiyosdir bolalarning savodxonligini rivojlantirishni qo'llab quvvatlovchi ta'lim muhitini qiziqarli bo'lishi aqliy rivojlanish uchun mos o'quv materiallari va kitoblarni o'z ichiga olishi kerak maktabgacha yoshdagi bolalarda kitob mutolaasi madaniyatini kitobga mehrini oshirish ta'lim darajasini yuksaltirish har tomonlama barkamol va muvaffaqiyatli shaxsni shakllantirish bilan bevosita bog'liqdir ayni shu vaziyatlar natijasi o'laroq o'zbekistonda bolalar ta'limi va ovqatlanishi uchun mcgovern dol xalqaro oziq ovqat dasturi doirasida o'zbekistondagi mehribonlik korpusi maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi huzuridagi maktabgacha ta'lim agentligi bilan hamkorlikda surxondaryo viloyatining jarqo'rg'on sho'rchi va qumqo'rg'on tumanlaridagi yigirma sakkizta maqsadli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kitob burchaklari tashkil etish ishlari olib borildi dastur doirasida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tashkilot tomonidan gilam yostiqchalar ikkitadan kitob javonlari hamda yetmish yetti turdagi kitoblar taqdim etildi Funded by the U.S. government, the McGovern Dole program uh, improves school infrastructure and provides school meals, as well as providing reading corners to improve literacy. Uh, McGovern Dole bolalar ta'limi uchun uh, va ovqatlanish uchun xalqaro oziq ovqat dasturi uchta yo'nalish bo'yicha faoliyat yuritadi bugungi yo'nalishimiz bevosita bolalar savodxonligini oshirish bo'yicha tashkil etilgan kitob burchagi ochilish marosimidir We also work very closely with preschool teachers in the region uh, who are our partners in our mentorship and teacher training program. demak biz bundan tashqari e, mahalliy e, maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagog xodimlari bilan hamkorlik qilamiz bevosita ular o'sha trening tadbirlarida qatnashib o'z malakalarini oshirishgan and today we visited three preschools uh, where we established uh, three reading corners that were donations from mcgovern dole included 77 books and uh, furniture shelves and reading materials demak biz bugun kun davomida uchta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga tashrif buyurdik ushbu ta'lim tashkilotlarida dasturimiz doirasida kitob burchaklari tashkil etilgan bo'lib kitob javonlari gilam e, e, o'tirish uchun yostiqchalar hamda yetmish yetti turdagi kitoblar taqdim qilingan We've loved our visit, especially seeing the preschools in Sukhandaria, and um, we have had great hosts and many uh, dances and performances. So thank you. demak bolajonlarning badiiy chiqishi Э, bizlarni э, demak mahalliy hamkorlarning kutib olishi bizlarda ijobiy yaxshi taassurotlar qoldirdi kitob burchagidagi kitoblar va didaktik materiallar o'zbek va dunyo xalqlari va zamonaviy ertaklar hamda bolalarning ilk yoshdan savodxonligini shakllantirish uchun alifbo va matematik misollar idrok malakalarini rivojlantiruvchi kitoblarni o'z ichiga olgan shuningdek kitob burchagida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim tarbiya jarayonini tashkil etish bolalarning nutq muloqot va o'qish yozish malakalarini rivojlantirish hamda ularni yerta savodxonlikni rivojlantiruvchi usullar bo'yicha pedagoglar uchun uslubiy qo'llanmalar ham mavjud shuningdek kitoblar orasida ota onalar uchun ham maxsus kitoblar o'rin egallagan maktabgacha ta'lim tashkilotida kitob burchagini tashkil etishdan asosiy maqsad tarbiyalanuvchilarning badiiy adabiyoti olami bilan yaqindan tanishtirib borish xotira va fantaziyalarni rivojlantirish kitobxonlikka va kitobga mehr uyg'otish uchun qulay shart sharoit yaratishdan iborat kitob burchaklari bolalarga bosma matndan doimiy foydalanishga imkon beradi chunki ular kitoblarni qulay holatda ko'rishlari va o'qishlari bo'lishlari mumkin aytish joizki kitob burchaklari tashabbuskorlik qat'iy aloqa tanqidiy fikrlash ijodkorlik va qiziqish uzluksiz ta'lim olishga tayyorgarlik kabi yigirma birinchi asrning ko'nikmalariga rivojlantirishni xizmat qiladi men o'ylaymanki bugun o'sha maktabgacha ta'lim tashkilotidagi o'quvchilarimiz tarbiyalanuvchilarimiz ota onalar o'sha tarbiyachilar hammasi xursand sababi bolalarimiz kitobga qiziqib kitobdagi ertaklarni shu opalari tomonidan o'qib berayotganligini eshitib ular mazza qilishyapti mana o'yin kulgi hammasi xursandchilik bilan e, mehmonlarimizni kutib olib mehmonlarimiz ham albatta bundan xursand bo'lib ketishyapti mehribonlik korpusi loyihasini bizni tumanimizda yana ham bardavom qilishlarini qolaversa boshqa barcha bog'chalarimiz ham mana shunday bir jihozlanishda amaliy yordam ko'rsatganliklari uchun minnatdorchiligimizni bildiramiz o'zbekistondagi mehribonlik korpusi va maktabgacha ta'lim agentligi bilan hamkorlikda pedagoglar salohiyatini oshirish uchun murabbiylik dasturi bo'yicha davlat ta'lim tashkiloti ma'muriyati bilan hamkorlikni davom ettirishni va bolalar o'quvchilar uchun kitobxonlikni targ'ib qilish bo'yicha tanlov hamda tadbirlarni o'tkazishni yana bir qancha davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida hamda shunday kitob burchaklarini tashkil etishni rejalashtirmoqda